Dans une ferme, on consomme 18 770 litres d'eau pour les animaux. Une vache consomme 40 litres, un cheval consomme 15 litres de plus et un mouton 5 fois moins qu'une vache. Sachant qu'à la ferme il y a 300 vaches et 62 chevaux, trouvez le nombre de moutons. Pour cela, on va calculer d'abord combien un cheval consomme. Comme la vache consomme 40 litres, et un cheval consomme 15 litres de plus, alors 15 de plus pour 40, le cheval, 40 plus 15, 55 litres. Et le mouton, il consomme 5 fois moins qu'une vache, 5 fois moins 40 divisé par 5 égale 8. Le mouton consomme 8 litres par jour. On sait qu'il y a 300 vaches et 62 chevaux. On peut calculer combien ils consomment en tout. 300 vaches, elles consomment 300 fois 40 litres, égale 12 000 litres. Et les chevaux, il y en a 62. 62 fois 55. Posons cette multiplication. 62 fois 55. 5 fois 2, 10. 0, je retiens 1. 6 fois 5, 30. Plus 1, 31. Pareil ici, j'ai 3, 1, 0. Plus 0, 1, 410 litres. Ça, c'est la consommation des vaches, la consommation des chevaux. Au total, ils consomment 12 000 plus 3410, 0, 1, 4, 5, 1. 15 410. Mais comme au total, il y avait 18 770 litres de consommé. On soustrait ce que les vaches et les chevaux ont consommé, c'est-à-dire 15 410, soustraction 7 1, 6, 7 4, 3, 8 5, 3, 1 1, 0. Bien sûr que ça, c'est la quantité de litres consommés par les moutons après ce que les vaches et les chevaux ont consommé. 3360 litres les moutons, un mouton consomme 8 litres, on divise alors 3360, on divise par 8. 8 en 33, 4 fois, 4 fois 8, 32. Il reste 1, j'abaisse le 6, 2 fois 8, 16, il reste rien, un encore en 0, et du coup, voilà, il y a là, dans cette ferme, 420 moutons. Un problème tout simple dans lequel il y a des additions, des divisions, des multiplications, des soustractions, toutes les quatre opérations du cycle primaire.